ඔයා දැකලා තියෙනවද මොහිනීව? මොහිනී? ඔව්. දවස් දෙක තුනක් හම්බෙලා තියෙනවා. <laughs> හදිසි වැඩකට යන ගමන්නේ හොලයි ගෙදර ආවේ. කතා බහ කරාට කියලා ලොකු වෙලාවක් හම්බුන්නේ. දවාර මොහිනී හම්බෙලා තියෙනවා. ඔව් ඔව් හොලයිගේ වයිෆ්. මෝහිනී ගෑනුවයට නැමේ ගෑනුවට කළුකුමාරයනේ දැක් ප්‍රින්ස්නේ දවසක් ඔයාට කියන්ඩ හා මම ඔය ගෙදර ඉන්න කාලේ සීයයි මමයි දැන් නම් සීය නෑ මල ගෙදරක ගියා. අපි දෙන්න රෑ 12ත් පහු වෙලා මමයි උන්දා යනවා ගෙදර යන්න කියලා. අපිට යන්න තිබ්බේ කනත් අප්පහු කරගෙන. හාම්. ගමේ කනත්. ඔව්. ආය බලු බල්ලෙක්වත් පාරේ නෑ ඉතින් ඒ රෑ දොරහට කියන්නේ කවුද පාරේ ඉන්නේ ඔව් ඉතින් ගම්වල කොහොමත් ඉතින් කට්ටියත් අඩුයිනේ අඩුයි ඒ කාලේ ඉතින් අපේ ගම්වලම වැඩි හරියක් කැලේ තියෙන්නේ බබා ඉතින් ආයේ හරි කනත තියෙනවා ආයේ කැලේ වතු දෙපැත්තේ එහෙම තියෙන්නේ ලයිට් එකකුත් නෑ ඒක ලාම්පු තිබුණේ හරිද ලාම්පුවක් පේන්නේ ඉතින් සෑහෙන ඈතින් තමයි එළියක් පේන්නේ ඒ වගේ දැන් අපි කනත්ත පහු කරනවා විතරයි මෙන්න එකපාරට මොහේනි මතුණා ඕ oh මයි බොරු නෙමයින ඇත්තන මට බොරුවට බයවෙන්න පුලන් නැත්තම් බොරු නම් කෙලින් කියන්නතමට ඉගියක් දෙන්න ඇත්ත කතාව මේ කියන්න මොහනි මතුුණා මගතන කනත්තින ගෙන ගම හරි කනතර යන ගමන් හරි තම බයිසි කලි පැදන්ගෙනවා මොහිනි ඇතින් පේන අපිට මම් බයිසි කල නැත්තුවා නැත්තුවා නැවත්තුවා කියන නැවතුනා යන්න පැයිලම නවත්තන්න නෙම නැවතුනා බයිසි කලේ කකුල් දෙක පරන්න තිලා නැවතුනා එහෙම හරිද <laughs> බයිසි කලේ පදින්නේ කොදේ වෙලාවට මොහිනි දැක්කාව හරි කකුල් පරන්න තියෙන බයිසිකල් නැවතුරා. ඉතින් ඉතින් මොහිනි ළඟටම ආවා. දැන් මාව සට සට ගාලා ගහනවා දාඩිය බේරනවා. මොහිනිනේ බබා. ෂරුණත් බයක් වෙන එක සම. එනවනේ බබා. ළඟටම ආවා. ඒ මොන වගේද ඇත්තටම ඔය මොහිනි? සුදු සාදන අමේ අතේ අරගෙන කොණ්ඩේ කඩාගෙන හරි ඇස් දෙක මෙහෙම ලොක් කරගෙන හැබැයි ලස්සන අපරාධ කියන්න බෑ. අද කාලේ වගේ දැක්කම ඉතින්. ඒ ඔයාටත් ඉතින් මොහිනියෙන් උනත් කමන්නේ. හරම ලස්සනයි ඉතින් ඈ. දැන් ළඟට මෙනවා. ඇවිල්ලා නැවතුණා බයිසිකලේ ගාවි. හාව කූවක් නැහැ. දැන් සීයයි මයි බයිසිකලේ ඉන්නෝ. මොහිනී බයිසිකලේ ඉස්සරහ ළඟටම ඇවිල්ලා නැවතිලා. ඈ ඉතින් අපිට එනවා නරියෙක් උඩු බුරනවා. එකපාරට මොහිනී ගත් කට්ට කිව්වා. අයියේ අනේ අයියේ මේ රෙත් එකට ගහ ගන්නකන් ළමයා පොඩ්ඩක් වඩා ගන්නවද? ඕක තමයි මොහනිගේ ඩාලොග් එක. හරි හරි. මම මේ රෙද්දකට ගහගන්නකම් මේ ළමයා පොඩ්ඩක් වඩා ගන්නවද කියලා ඇහුවා. මම දැන් සීය නැති වෙන්න ඔන්න මෙන්න දැන් කලන්ත දාන්න ඔන්න මෙන්න දැන් මට පේනවා පේන්නේ නැහැ පේනවා පේන්නේ නැහැ වගේ. පාපා ඔයාට කියන්න අපේ සීයා මොනව කරන්නේ නැද්ද? සීයා මතුරන්නේ නැති. ඔය සීයලා දන්නවා ඔවගේ වෙලාවට කරන්න ඕන දේ. මොකක් හරි ගාතාවක් හරි ඔනා හරි දෙයක් ඉතින් මොකක් හරි ජිල් මාට් එකක් දාන්න නැති. සීයා ගත්කරට කිව්වා ඇබොල තෝගේ ඔය ළමයා තාම ලොකුුණේ නැද්ද? <laughs> මං අහන්නේ මෙ බොබෝය ළමය තාම ලොකු නැද්ද? ඇයි බම්මම් පොඩි කාලෙත් ඕකේ ළමයා වඩා ගන්න දෙනවා දැනුත් ඒ ළමයා වඩා ගන්න දෙනවා බං ඉතින් මේ මේ ළමයා ලොකු වෙන එකේ නෙමෙයිනේ බං ඈ මොකටද බය වෙන්නේ පස්සේ මං කල්පනා කරේ ඇත්තනේ බබානේ අද මෝහිනි දැක්කත් ඒ ළමයා ලොකු වෙන ළමයෙක් නෙමෙයි මෝහිනේ කියන්නේ ළමයා ලොකු වෙන්න බෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ නේ මන් දන්නවා